aiutaci a continuare a sorridere. La Fondazione Canossiana nasce nel 2004 ed è promossa dall'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane. Operiamo secondo due semplici principi, sostenendo progetti espressamente richiesti dal territorio e compartecipando allo sviluppo delle comunità locali. La Fondazione Canossiana parte dall'educazione come strumento chiave di sviluppo umano e diritto fondamentale di ogni essere umano. I nostri ambiti di intervento sono l'istruzione e formazione per donne e bambini, assistenza sanitaria per anziani e infermi, assistenza sociale, emergenze e il sostegno a distanza di bambini e comunità. Nel 1860 inizia la grande avventura missionaria dell'Istituto Canossiano che da Venezia raggiunge Hong Kong e fonda la prima comunità canossiana. Oggi possiamo contare sulla presenza di 360 comunità missionarie canossiane in 35 paesi. Guidati da spirito missionario, uomini e donne hanno generosamente dedicato la loro vita e i loro sforzi al servizio della solidarietà. La Fondazione Canossiana supporta le missioni canossiane in tutto il mondo tramite numerosi progetti di cooperazione allo sviluppo che contribuiscono ad eliminare gli abusi, le disuguaglianze e le ingiustizie.